la, maladie est dans l'esprit. La maladie, c'est une perception fragmentée. It's like C'est regarder à travers une lentille sombre d'erreur. Et la guérison, c'est de voir le monde d'une nouvelle façon. So, Sickness is completely psychological. Et donc euh, la maladie c'est complètement psychologique. Sickness does not have a physical component. Euh, la maladie n'a pas une euh, composante physique. It would be like you were looking into a kaleidoscope. C'est comme si vous regardiez à travers un kaléidoscope. And turning the kaleidoscope. Et le tourner. And seeing many different shapes and sizes and colors. Et voir beaucoup de formes différentes et de, de tailles et de couleurs différentes. And then going, ooh, that purple sliver is sick. Et puis regarder et dire, wow, cette, euh, cette, euh, cette partie euh, purple, mauve, est malade. Or, oh, the yellow sliver is, uh, well, that one's sick too. Ou la jaune est malade aussi. Calling certain colors or certain shapes is sick is like calling a body sick. Appeler certaines couleurs ou certaines formes malades, c'est comme dire qu'un corps est malade. So Jesus says all illness is mental illness. Donc Jésus dit euh, toute maladie est une maladie mentale. And health is inner peace. Et la santé c'est la paix d'esprit. You see how he's lifted the definition all the way up to mind. Et vous pouvez voir comme il a élevé la définition euh, tout en haut jusqu'à l'esprit. And taken it off the body entirely. Et il l'a complètement euh, retiré du corps. It is c'est vraiment une, une pensée euh, du mauvais esprit qui, euh, qui croit que la maladie vient du corps. And equally, it's a wrong-minded thought to think that bodies can die. Et évidemment, euh, de façon ultime, c'est aussi une pensée qui vient du mauvais esprit de croire que le corps peut mourir. Because actually, this is a dream. Parce qu'en fait, c'est un rêve. So it would be like going to see a movie in the theater. Donc ça viendrait comme aller voir un, un, film dans un cinéma. And uh, you watch a movie in which one of the characters dies. Et vous voyez, vous regardez le film et dans lequel il y a un, un des personnages qui meurt. We'll say it's, uh, the actor is uh, Jack Nicholson. On va dire que l'acteur c'est Jack Nicholson. And in the movie he dies. Dans, dans le film il meurt. So you watch the movie and you come home and you talk to your wife and you say um, Jack Nicholson died today. et donc, vous regardez le film et vous rentrez à la maison et vous dites à votre femme, Jack Nicholson est er mort. <laughs> and she's a Jack Nicholson fan, so she goes, ah! C'est justement une, une fan de Jack Nicholson. Elle s'est fait abîmer. So then she goes to check on the news and the newspaper uh, to read all about Jack Nicholson's death. then she comes back to you and she says, why did you tell me that Jack Nicholson died? but, we have to die. On réaliser que les personnages de rêve ne peuvent pas vraiment mourir. Because they're dream characters. Parce qu'ils sont des personnages de rêve. It would be like saying, uh, Cinderella died. Ce serait comme dire euh, Cendrillon est mort. It's like, oh, all right, all right. Ok, ok. Or, or Robin Hood died. Ou dire Robin des Bois est mort. You know, it's like these are, are fictitious characters in a dream. And they, they, we know that they weren't really born, they, they don't really die because they're characters, they're dream characters. On sait que ce sont des personnages fictifs et donc ils ne sont pas vraiment nés, donc ils ne peuvent pas vraiment mourir. Another way to look at it is that, that uh, the body is just an image among many images. Une autre façon de regarder à ça, c'est de voir que le corps est juste une image parmi d'autres images. So, let's say I come to visit you in your house. Euh, mettons par exemple que je viens te, te rendre visite dans ta maison. And I notice on your kitchen table you have a pencil. Et je, je, je remarque dans, sur la table de ta cuisine, tu as un crayon. And I go over to your pencil and I say, your pencil does not look good at all. J'arrive, je prends crayon je te dis, ton crayon ne vraiment pas bien. It's in terrible condition. Why don't you have this in the hospital? Et je te dis, mais en fait, il est vraiment dans des conditions terribles. Pourquoi est-ce que tu n'as pas ce crayon, tu n'emmènes pas ce crayon à l'hôpital It looks like it's at the very end of its life. On dirait vraiment qu'il est à la fin de sa vie. Oh! I told you, now it's dead. <laughs> Oh, mort. You should have had it in the hospital. You, you neglected this pencil. You just let it. You just let it die. You let it get sick and die. T'aurais vraiment dû emmener ce crayon à l'hôpital parce que regarde maintenant, tu l'as laissé mourir, tu l'as laissé être malade, mourir. Now we would say, that's a ridiculous skit because pencils don't get sick and pencils don't die. Et maintenant, on dirait que c'est vraiment un sketch ridicule parce que les crayons euh, ne tombent pas malades et ne meurent pas. But this is just as ridiculous to the Holy Spirit about saying that bodies get sick and die. Mais c'est euh, aussi ridicule que pour le Saint-Esprit de dire que les corps peuvent tomber malades et mourir. Because the Holy Spirit knows that the sickness is in the mind. Parce que le Saint-Esprit sait que la maladie c'est dans l'esprit. The fragmented perception of the ego is the sickness. La perception fragmentée de l'ego est la maladie. And forgiveness shows us a unified world, a unified perception. Et euh, le, le pardon nous montre un monde unifié, une perception unifiée. So the first thing you do when you work with the course is is allow your et donc la première chose que vous faites quand vous travaillez avec le cours, avec le pardon, c'est de permettre au Saint-Esprit de retraduire toutes vos définitions. Et quand, vous allez arriver à un esprit guéri, illuminé, euh, vous n'aurez plus jamais une question comme ça qui dira euh, pourquoi est-ce que cette cette dame est morte euh, maladie. So that's it,